Sukanya mandi buah jambatan atau gerenta. Ai gapurio kelih benda belek alai air ni. We boleh nampak. We dah letak pak tangi. Ha ah, mau nak gi kat biyo eh. Ore. Biyo, biyo, biyo memang ang mata. Biyo. Biyo yang cuma ang mata. Gapurio mau mata. Amo tu bubuh bagi belek ni. We biyo. Ya? Mana belek? Ni letak pak tangi. Ah, gak ngosek ko. Kili kau beli orang Bukit duduk dia mak biar aku tengok pun amun. Weh, nak kata benda mati. Nampak putih mata tu kelik. Luli, luli. Ah, gak eh. Tengok molek kena kau. Pak kuat kau gak lah. Duduk-duduk. Oh, lebih mak kata nak tiyo. Kau nak tengok bila-bila. Ini kantor. nobody, under nobody. Kalau sukanya dia Lagu mana kita nak ikat Katok ni Kita nak ikat dia ni Lagu mana kita nak buat Kita pernah jari juga ha? Tolik juga buat Ah, saya ketuh lah Lepas tu kita kena jari juga Ah, bukan juga Untuk jangan dia kuat sama Nak ikat ke no? Kita balik cari genta Kita pikat pok kantor boleh joget Tengoknya joget weh kantor Weh, tapi yo Aku tengok pun kata Bolehnya joget Ah, gak lagi, gak lagi, gak lagi eh, Pelik, pakai pelik ni Sama tu dia gak Ngoh ngoti Tengoknya joget panahnya Joget lagi, nyanyi lagi rica. No, Rica, bueno, ve más. Papá, klik kau kapu kita Kita sping aspeka Kita katok-katok boleh kece Orang gi Cepat lagi tengok kita ambil teket Orang tua kita ambil dua ringgit Budak Budak kita ambil ni ringgit Apa? Ah, Wah no maha budak dari tua? Budak dia mak Mereka budak tak cukup umur Kata-kata bias. Ya? Kalau dia benda ni bias. Ya? Hmm, dia benda lagu ni untuk kita nak bagi ke dan. Eh, kita tak boleh, tak boleh. Itu semua sikit dah bodoh. Wah, wah, no, celuk semua. Bukan celuk semua, mak kita buat kelip kogi. Hei, bayuh kita kogi, kata. Nak sabar pun kata tu, nak kogi. Aku tiu. Tiu ke apa? Bukan sepakat tak ada rumah aku ni Kan tak boleh kecek kita klik story Bagi pak kedak ala story Ah, kerja jatuh stand Nak sabuk katok nak pergi Yeah, saya Nak aku mana kita kacau hmm, kan boleh kacau ini lah. Gini biar rumah. Sebab benda ni boleh lah kamu buat kantor ni. Jadi kalau kita kecek sini tak ada beda Untuk ruginya kita klik kira mambo Jadi buat kau rumah Pakai kira mambo belakang Molek weh ade weh Kalau sepuluh Timo moya sore sepuluh belakang Molek Kita klik rumah kita klik rumah Tak kali tiga nyosu kau duduk senang Hey, bang Kuti. Oh, ya bang, oh ya. Hari ni pergi ngajar ke ni? Nanti tu, topi yang mau mana? Hei, bang, topi yang mau? Hey, jangan duduk nyabek topi aku ni. Seluar duduk mana seluar aku? Weh, dia tak lain cari lain. Cepat, cepat, cepat. Lewat tau dia aku, anak murid aku. Anak murid aku beker semua. beker memang. Biar anak murid ambo lah. Memang. Sunyi sepi anak murid ambo. Kecik ngatangi anak murid apa? Gojo saya. Kecik ngatangi saya. Anak murid apa kecik ngatangi? Tak sepuh anak murid aku. Anak murid aku aku duduk relax di belako. Anak murid gapo dia duduk saja apa ya? Hai apa ya? Dia gini. Dia sekolah. Dia sekolah? Habis panah aku nak mengajar. Orang buat kereta tu apa ya? Dia mengajar ke? Aku mudah kalau aku suruh kiri-kiri kalau aku suruh kane kane kalau aku suruh gusta dia gusta ketemu doh <laughs> gigi gigi aku lewat ni aku lewat ni Datuk Perlima Pergi membajak Si tanah rantan sejak pulanya Hei, Bai Mak, hei ke dia. Dok wano nyanyi. Kija, kija, kija. Kija gapo be Ngeja, ngeja, ngeja. Wei, tok aja kore tu jadi cikgu. Malah soho sebenarnya. Logak ni lo logak. Oke tahu do eh dia. Napa kijo tegak macam we kijo jabak lah. Tentu lah ke anu mukik gama. Di pos meladan. La la la la. La la la Re la la la Tak mana banyak Dia ha, Oh tu aku La la la la Du du du Du du du du du Mana nak murid aku cakap ni Hai Kau butuh Oh Dah letu Mari kau ni kau ni Duk nusuk kan Kau ni ni ni ni Ha Ha Naik Naik Naik Naik Okey, naik. Ah, tengok tu. Tunggu pulak, tunggu pulak. Naik. Naik. Guano, ambil mak tu kode, bro. Tak sini, tak sini. Tiga tahun aja. Tak boleh kata bro, dia tak sini tu. Ada sebab. Sebab ke dia? Sebab ke dia? Kengok merah nyala atas punya bro mana boleh naik. Aku tukar. Apa mak naik biar buruk duk bawah memang boleh naik kodok. Eh, kengo. Padahal aku ajar tiga tahu buruk tak boleh naik kena ada kengo. Ah, padahal lah, tak pandang-pandang pun. Ha, kerja kelah, kerja lah. lah. Selamanya, selamanya, selamanya. Kacikanlah, kacikanlah. Kacikanlah tu, kacikanlah tu. Walau bengong lah baru ni, lagu lain ni aja lagu lain. Aja tak serupa orang panas, nak pun dia aja mulu jadi tak panas mula. Ha, selamanya, basmiak, kacikanlah, kacikanlah, kacikanlah. lupa. kau, lupa, kau, kacikanlah, lepas kau. Ya, ya, ya, ya, ya. ya. Hmm, tak ada apa-apa selalu. Oh, alah susahnya. Ah, murid-murid. Ni berapa ni? Berapa ni? Berapa? Kau yang jatuh lah lah. Kau ni tak boleh cengkak pakai aku ni. Ni berapa? Satu, dua. Satu, dua. Ha, ya. Tapi dia dengan wujud dia atau tiga ni. Ha, ni sore lagi ni. Berapa ni? Berapa ni? Berapa ni? Hiho. Berapa? Hiho. Ha. Sekali lagi, sekali lagi. Tak cerat, tak cerat. Hiho. Ha. Hmm, pening, pening pas kita ni. Eh, penat weh demo ni. Kita ajak nak segangi, pergi nyanyi dikit barat. Kau sekarang nak pergi nyanyi. Mana basuh aku? Hei kita masalah ni kita tak jatuh ada orang ni tentulah tapi susah weh kita jadi cikgu ni banyak kalau cikgu saik cikgu orang bisu sama cikgu sekolah buruk ngajar buruk aku sendiri uh, cikgu uh, ha, debar sekolah Ambo berat lah, Ambo ngajar kita lecengkak habis diri apa yo. Gotu tak kena nak sebut lima tak boleh nak main. Tahu tak reti apa yo tahu tak itu. Oh berat aku lah kau eh. Berat aku. Aku kira orang ajar. Tak cekak hanah di menyutuk sini. Naik sekat tuju. Naik sekat tuju. Lepas tu. Lepas tu aku naik sendiri. Apa tak kata dia lah saya. Tak boleh mak atas tu ada bangun ni. Bangun ni apa ada kena. Aku tunggu kelas tu lagi. Sengaja mak hek. Supaya aku kan. Seorang anak murid Buah kereta punuh Dua anak murid Buah kereta punuh Kalau ni belah anak murid Ni belah kereta punuh ya, Siapa nak bergerak dah je aku sayang Ngerti apa ya Hak sebenarnya Cikgu ni Hak ngajar anak murid Betul